re boletše gore ye nngwe ya ditlhotlho tšeo e leng gore barutiši ba rena ba kopanya le tsona ka diphapošeng ke go hlokega ga didirišwa lack of resources in the classrooms bjale re le funda one day re tla le re swere um mehutahuta ya didirišwa Go thuša barutiši ba rena gore ba kgone go ruta bana ba go bala gomme mafelelong bana ba kgone go atlega ka dithutong tša bona, lehono re tlo bona gore na ke eng didirišwa tšeo e leng gore Fundawande e di tliša dikolo. Let's see what is in the box. We've got presents in here, dimpho tše bohlokwa šidi. Ya mathomothomo e bohlokwa ke the USB. Ka mogare ga di USB tša rena ke all the reading strategies gomme tšona di diragatšwa ka Sepedi. Tla re boneng gore na Funda Wande e fa e barutiši le barutišigadi eng na. Ga ya mathomo ke di lesson plans tša grade 1. Ra fa barutiši ba rena ba mphato wa bobedi gomme di bukana ya boraro ke di lesson plans tša grade 3. tšeo e leng gore le tšona ke tša kotara ka moka gomme morutiši yo mongwe le yo mongwe o tla go ja dibukana tše tše nne ka ngwaga four of this se sengwe se se e leng gore se nthabiša kudukudu tše ke tše dingwe tša dibukana tše ke nyakang go tloge ke bolela ka tšona gobane di bohlokwa hlokwa hlokwa e re bitša gore ke baseline assessment yeo e leng gore morutiši yo mongwe le yo mongwe o swanetše go lekola bana go bona gore na ba mo leemong lefeng la go bala ya bobedi group guided reading o tla kgona go e diragatša ge o fetša go assessa bana ra fetša ra ba pasela ka eng ka handwriting booklet re tšwela pele ga re felele fao funde one e ikemišeditše go dira kore go tliša diphetogo ka dikolong tše dingwe tsa didirišwa tša rena ke tše re di bitša gore ke di-anthologies gomme ke sepedi anthologies dikanegelo tša sepedi ke moka ga- ka go grade two le gona re ba fa dikanegelo tša bona go fihla mphathong wa boraro aga re tšwela pele mošito o tšwela pele ra fa barutiši ba rena dipostara ya di bona dipostara tše ke tlantšha e one gore le e bone ke dipostara tša dbe gomme mphathong o mongwe le mongwe re tla fa barutiši um dipostara tšeo e leng gore di swanetše go rutiwa kotara ka moka ge re fetša ka dipostara na re fa barutiši ba rena eng gape ke tše dintšhi dimpho tša rena barutiši ba ba limpopo re ba fa leng re ba fa le dipostara tša funda onde tšona ge di feletše ke tše šupa e nngwe ya tšona ke ye ke e leng gore re tla be re bolela ka mantšo a go tšwelela gantšhi o tlo displaya moo gore bana ba kgone go bala ka go thelela e nngwe ya dipostara tša rena re e bitša gore ke um postara ya frame ya go ngwala writing frames gore ba kgone go bala dingwalwa tša go fapana fapana hei re tswela pele re tswela pele ga re felele fao ga re felele fao re fa barutiši ba rena eng dipe books gomme barutiši ba mphato wa grade 1 ba tla humana di-big books tša bona le ba grade 2 di-big books tša bona go fihla go grade 3 le tšona di šomišiwa um eh, matšatšing a itšego mo bekeng gore bana ka moka ba tle ba kgone go tšwelela ke maikemišetšo a re nao ngwana yo mongwe le yo mongwe o swanetše go bona a tšwelela ge re tšwela pele re ba fa di-read aloud story books le tšona re thoma kae grade 1 re ya kae grade three halala age re tšwela pele ka tše dingwe gape tša didirišwa aga re dumiša gore ke di-phonics um eh, wet list di-phonic wet list ke mantšo ao e leng gore re a bopile ka ditlhaka tša medumo e mebedi tšona di tla ka size ya a5 ke di-alphabet phrases le tšona di na le ditlhaka ka moka ga tšona gomme le tšona di-alphabet phrases tša rena di sepela le di-alphabet word list tša tšona ya mafelelofelelo ye e leng gore e no ba taba gone gore kore re no dira gore diphapoši tša rena e be tše botse re fa barutiši ba rena um yona pakete ye ya go ba le di-sticks gomme mo godimo ga di-sticks re ngwala maina le difane tša bana gore bana ba kgone go ngwala maina ba kopolele ba lebeletše mo godimo ga di-sticks so ke tše ka moka ga tsona e leng gore re dumela gore ge barutiši ba ka di šomiša ka nnete every child will be reading for meaning when they are 10 years old ke a leboga